Привет, ютубчане! Сегодня мы рассмотрим техобслуживание водонагревателя Термекс, предположительно заменой Тена, для того, чтобы произвести техобслуживание, нам нужно отключить подачу воды холодной, горячей. Перекроем экраники значит, в другом месте, а тут отпустим и потом откроем спускной клапан и выпустил водичку. Для проведения техобслуживания водонагревателя Термекс нам понадобится ключ разводной, чтобы обесточить подачу воды. Также щетка по металлу для снятия остатков подмотки. Ну, указатель напряжения любой. В принципе, у меня это контакт для того, чтобы прозвонить целостный пробой. Также нужна отверточка плоская, ключик на 13, у меня 13-14, а также отвертка большая крестовая. Обесточив а от электросети значит, питание и отключив подачу по трубкам холодной воды и отбор горячей, имеем вот такой слив примера, там, я не знаю, минут 15 сливается водичка 100-литрового водонагревателя. Значит, э, предпосылками для проведения данного техобслуживания явилась нехарактерный шум при нагреве, который может вас насторожить. Естественно, лучше обратить на это внимание, вскрыть и посмотреть что что-то с ним не так. Я в водонагревателе перевернув его на 180 градусов, мы установили этой частью наверх вертикально. Значит, вот это паспортные данные, что это термекс, модель, может кого интересует, 100-литровый. Вот под вот этой пломбочкой находится шурупик, который надо будет открыть, что держит всю эту пластмассовую облицовку. Для этого мы снимаем еще такие вот как бы заглушечки, которые сигнализируют о э, воде, которая тут холодная, либо горячая. И не забудемся потом поставить их обратно в таком же расположении. Вот, значит, и сразу же смотрим резьбочки, дефектацию, смотрим, что тут ничего не было. И, естественно, сразу удаляем предыдущую паклю или подмотку, фум, у кого что было. Открыв обшивку, мы видим такую картину. Значит, установлена плата. Здесь находится один темп, здесь находится второй темп, который идет 0,7 киловатт, а здесь 1,3. Вот, плата управления 2 значит, э, как бы сказать, управляющих элементов, то есть пускатели. Если вы не сильно следующий вообще и в частности, как предположительно, можно не попутать все эти разъемчики. Вот я маркирую здесь одна полосочка, здесь две, здесь, если видно, три. И так само маркируем на плате. Три полосочки, две, одна. Также можно маркировать и 4, и 8, сколько вам заблагорассудится. Довольно-таки удобно и ни с чем не спутаешь. Где вы сняли, туда обратно можно и подключить. Теперь что мы делаем? Мы отключаем все эти разъемы. Вот снимаем плату, которая нам не пригодится, дабы ее не залить. И вскрываем и этот тен. Посмотрим что находится в середине. Помоем сам корпус с середины, потому что там по-любому грязи очень на входном кабеле. Вот. Присутствует сразу заземление, обращаю внимание. И тут, значит, два кабеля по цвету. Один синий, рабочий 0 и фаза коричневым. Так самое с этой стороны было. Это входное реле, с которого идет вот термопара. Вот оно черным. Заходит вот в это отверстие. При повышении температуры и не срабатывании рабочей термопары, которая подключается вот этому кабельку на плату. Если оно не успевает срабатывать, значит срабатывает входное реле и обестачивается, безусловно, вот, наш крутил фанцевое соединение мы достаем значит, термопару. Это с безусловным отключением, которое задано заводом изготовитель и на входной реле. И также достаем термопару, которая контролирует включение-выключение, которое вы настраиваете. Во время разборки смотрим на подтекания возможные, какие были. То есть фанцевые соединения у нас крепятся вот такими болтами четырехгранной головкой, которая вставляется в пазы. И откручивается легенько. Мы их снимаем. И непосредственно под ним находится наш цен. Внимание! Можно посмотреть в каком состоянии тен Позже я расскажу, сколько он отработал. Ну, состояние его вы видите. Вот оно вылезло. Нагревательный элемент пришел в негодность. Тут комментарии излишни. Вот пробой на корпус, естественно. Вот сейчас я вам покажу новый тен. Какой он должен быть изначально. А вот вашему вниманию новый тен, значит, на водонагреватель Термекс 1,3 киловатт. Вот такой он был в идеале. Плюс вкрученный анод, которого мы вообще нигде не обнаружили. Вот. Сейчас мы вскроем второй фанец, достанем второй тен и будем делать промывку корпуса. Открутив второе фланцевое соединение, достаем второй тен, который работал периодически. То есть иногда мы его включали для достижения 2 киловатт. Тут что мы видим? Да, есть налет, но никакого пробоя здесь мы не видим. После дефектации мы его подчистим, посмотрим, прозвоним на корпус, если он выдерживает данные наши требования. Остановимся на дальнейшей его качестве нашей воды. Можно увидеть по налету, который был на дне данного водонагревателя. Это все ж пришло с холодной водичкой потому что отбор горячей воды у нас идет по этой трубочке, но она находится намного выше. И все отстаивается и остается у нас водонагреватель. Так, у меня водонагреватель находится в ванной. Для промывки значит, бойлера я использую гибкий шланг от душа. Когда мы откручиваем рассеиватель, и сюда элементарно можно налить, промыть. Раза 3-4 будет достаточно набрать перемешать и вылить. Вылили на корпус. Теперь займемся электрической частью. Для этого нам нужен указатель напряжения типа контакт, который при замыкании загорается верхняя лампочка тест. Можно проверить обрыв цепи, либо пробой. Проверяем цепь. Цепь есть. Тен рабочий. Теперь проверяем пробой на корпус. Что нам показывает? Лампочка светится. Пускай не так сильно, но пробой на корпус есть. Дальнейшая эксплуатация его нежелательна, так как тен будет греть, но будет пробивать. И проверяем теперь новый. Цепь есть, на корпус ничего не светится, пробоя нет. Продолжаем нашу трепанацию водонагревателя. Теперь мы прошли точку невозврата и начинаем все собирать. Ставим один тен, устанавливаем второй тен и гаечки подтягиваем от руки, для того, чтобы затягивалось оно равномерно, не было перекосов и, естественно, подтеканий. После этого в таком же порядке мы подтягиваем только уже ключом. Вот. Значит, термопары опускаем темп, чтобы они значит достали до дна и зафиксируем потом их вот этим пристроим. После этого слепим на гайку. После того, как подтянем, фиксируем еще одной гаечкой, как и было сверху крепления. Закрепив уже обжав, теперь я рекомендую устанавливать блок управления. Самоплата. И расключаем согласно того, как оно было. Обращаю внимание на плотность разъемов. Сейчас я на примере вам покажу ненадежность электрического соединения, которое может привести как к нагреву и в принципе отгоранию контакта. Вот смотрим, как одеваем. И он болтается. Контакт является ненадежным. Здесь будет нагрев. Для этого можно вот эту пластиночку выгнуть туда, либо же сам разъемчик трошки поджать круглогубцами, пассатижами, ну, что у вас есть для того, чтобы оно плотненько одевалось сюда и не было никакого люфта. После того, как вы считаете, подключили все разъемы и все соединения, еще раз, как бы говорится, пройдитесь, просмотрите, чтобы ничего не осталось не прикрученным, потому что это чревато последствиями. Подключаем шлейф от сенсора, подключаем шлейф термопары. Смотрим, чтобы все было подключено, все разъемы. Надежность их крепления подключения мы проверили. Ну все, теперь можно закрывать обшивку и ставить водонагреватель в рабочее положение. После подключения к водопроводу плавно подаем водичку, чтобы не было гидроударов. И после этого потом с отбора горячей воды открываем краник в ванной или на кухне, там делалась отбор, чтобы выпустить избыточный воздух, который там почему-то оказался. Ну и что ж, после заполнения бака подаем напряжение и увидим, забыли ли вы что-то в пациенте в желудке или не забыли. После заполнения полностью бака водой я дал стечь еще какой-то период времени. Как ты не моешь, но все равно как бы лучше, чтобы оно немножко пробежало. Вот. После этого подключил к электросети, выставил время и включил. Текущая температура воды сейчас 9 градусов, ну и выставил время. Все, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии, лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем до свидания.